So yan mga adventure So dahil ngayon magbabomba tayo ng sasakyan ngayon para mapalisin bad spirit Tara! konti na tayo. So, tatlo yung mga sets na yan. So, manonood tayo ngayon sa malayo para hindi masyado delikado. Akad Venture! Ito na! adventure, isa naman. At, na mga adventure, ito na yung last. Napantaboy yan ng bad spirit mga ka-adventure. <laughs>